Mae partneriaeth arloesi Ewrop a'r cynllun buddsoddi mewn busnesau pren yn cefnogi'r sector amaeth a choedwigaeth sy'n rhan annatod o Gymru wledig. Mae Nick Burton o Powys Forest Horses yn goetmon cyffyle ger y Trallwm. Mae coetmon cyffyle yn torri coed ac yn defnyddio ceffil i fynd ar pren i ffwrdd. Walk on, walk on. Mae Becky Holden yn rhedeg fferm laeth organig, nid nepell o Lanbedr Pont Steffan. Mae'r fferm yn bodoli ers 45 mlynedd. Ar dyddiau yma, mae'n cynhyrchu caws o laeth gwartheg Dyffryn Eiron. Mae'n rhan o'r prosiect Porfa i Bryfed Peillio, da nawdd yr ymddiriedolaeth gwarchod cacwn a chwmni Calon Wen. Mae Tony Little, cydlynydd y prosiect Porfa Peillio, yn dweud bod llawer o waith ymchwil wedi wneud i bryfed peillio a chnydau. Ond dim ond ychydig o'r gwaith hwnnw roddodd sylw i systemau pori a da byw ffermydd Cymru. Prynodd Nic y Coetir bedair blynedd yn ôl Dim ond trac glaswellt oedd yn rhedeg drwy ganol y coetir, ac roedd Nick am yrru lori arno er mwyn gallu symud y pren yn haws. Clywodd Nick am y cynllun buddsoddi mewn busnesau pren dan nawdd Lywodraeth Cymru a phenderfynodd ymgeisio am gymorth. Ariennir y prosiect ym Mwlch Wernen Fawr drwy bartneriaeth arloesi Ewrop, sef rhaglen sy'n cysylltu ffermydd gyda sefydliadau academaidd a chyrff cadwraeth. Y nod yw dangos i ffermwyr fod modd cynnyddu nifer y pryfed peillio drwy ddulliau hawdd, proffidiol a chynhyrchiol. Cafodd Nick grant am y pum mlynedd nesaf i gynnal ei waith o symud tua 200 a hanner o dunellu o bren, ac mae'n debyg y bydd y trac yn cael ei ddefnyddio am flynyddoedd lawer wedyn gan ddod yn ddarn pwysig o'r coetir. Y gobaith yw y bydd y prosiect ar fferm Becky yn enghraifft ragorol o reoli fferm, sy'n cynhyrchu glaswellt a llaeth da, ac sydd hefyd yn dda ar gyfer iechyd y pridd, bioamrywiaeth a'r cacwn. Mae Nick Burton yn credu bod y rhaglen datblygu gwledig yn cynnal swyddi lleol, a bod y grant wedi ei helpu i gynhyrchu mwy. Mae'n gwerthu'r pren i gontractwr ffensio lleol i wneud ffensys a gatiau. Mae Tony Little yn credu bod y rhaglen datblygu gwledig yn hanfodol i economi wledig Cymru. Mae'n cyfrannu miliynau o bunnoedd at bob agwedd ar fywyd gwledig, ac mae'n wirioneddol hanfodol bod cymunedau gwledig yn parhau i gael y cymorth hwn.